C'est une chaleur, une forte étreinte envahissante. Elle se jette sur moi comme un faux. existence, leur existence. Elle vit dans mes rêves et ce n'est pas une souffrance. Elle voit mes faiblesses et ce pourquoi je suis nul, je ne peux rien y cacher sur ma propre essence.